في ذكرى ألف يوم على الثورة السورية ارتدت الأراضي السورية الثوب الأبيض لكن وعكس كل سنة لم تكن الفرحة تتساقط مع حبات الثلج فالهموم أثقلت كاهل المواطن السوري وزادت عليها موجة البرد القاسي ما عنا خدمات بالمرة يعني لا عنا لا مازوت لا كهرباء لا بنزين كل شيء عم يجينا يعني صعب كتير كتير حطب ما في الحطب بالنار صار لأنه البترول غالي يعني كارثه شو بدي اقول لك عيشه صعبه كثير كثير كثير مناطق النظام فيها كهرباء نحن هلا صار لنا 15 20 يوم ما شفنا نهائيا الكهرباء الطفوله البريئه زرعت البسمه على وجوه الاطفال رغم رعشات البرد التي ازدادت مع غياب شمس هذا اليوم فالمنازل شبه خاويه من اجهزه التدفئه وانقطاع الطاقه الكهربائيه كان له اثر كبير في هذه الايام الشداد الحمد لله رب العالمين نحن مبسوطين كتير بنزلة الثلج بس ما بس ما ما في تدفئة ما مروع على البيت طول النهار ملتفين بحرامات ما في يعني أبوي راح مشان يجيب لنا الصوبة وصار له أكثر من شهر ما إجا مع انقطاع الطرق وهطول الثلوج لم ترتفع أصوات الاستغاثة بل ارتفعت الأسعار لتزيد الطين بلة فالمواطن السوري الآن في أضعف حالاته مع نسبة البطالة الكبيرة وشح المواد الأولية وارتفاع الأسعار وقت صارت عنا على عاصفة الثلج قطعوا عنا الطرقات انقطع عنا جسم المازوت وانقطع عنا البنزين وانقطع عنا الغاز وانقطع عنا الخبز والخضرة انقطعت عنا وغلى أسعار شيء ما طبيعي عنا يعني ما حدا يرحم بعضه يعني صار كانت عم تجرب تنباع ب 2500 صارت تنباع ب 3000 لموقع ديماسكوس بيورو عصام عبد الحميد ريفو إدلب